і працяг тэмы круг да наладжвання дачыненняў з захадам адмена смяротнага пакарання за гэта 18 тысяч подпісаў на руки кіраўніка беларусі перадала праваабарончая арганізацыя міжнародная амністыя збіралі подпісы валанцёры а свае галасы аддалі людзі у розных краінах свету ад бельгіі да ганы адказ з адміністрацыі прэзідэнта чакаецца праз месяц Што робіць міжнародная супольнасць, імкнецца не прыпыніць ціск, каб Беларусь прыняла мараторы на смяротнае пакаранне з прыцэлам на поўную яго адмену. Беларускія праваабаронцы мяркуюць, што пытанне смяротнага пакарання ў Беларусі справа палітычная. І калі гэтай праблемы не замоўчваць, то рана ці позна яна будзе вырашаная. Мы рашуча выступаем супраць смяротнага пакарання і таксама э, гаворым пра тое, што на гэтую праблему якая засталася адзіна ў Еўропе, звяртае ўвагу ўвесь свет. За 25 гадоў у Беларусі вынеслі і выканалі 400 смяротных прысудаў. Памілаванне ад кіраўніка краіны атрымаў толькі адзін асуджаны.